vamos a clonar el iDevice actividad de lectura. Si vemos los campos que tenemos, tenemos un que leer, una actividad y una retroalimentación. Que leer, actividad y la retroalimentación. Nos vamos a utilidades, editor Device y seleccionamos el iDevice actividad de lectura. Para clonarlo le cambiamos el nombre. En el título del botón le podemos poner un texto diferente. Y guardamos. Si nos damos cuenta, en actividad de lectura 2 tendremos que leer, actividad, una retroalimentación, pero el botón de retroalimentación le hemos cambiado el título. Vamos a seguir introduciéndole campos. Estamos en actividad de lectura 2 y le vamos a introducir un nuevo recuadro de texto. Estaría aquí. Y una nueva retroalimentación. Si no le cambiamos el título del botón, nos mostrará por defecto en la segunda retroalimentación el texto mostrar retroalimentación, mientras que en la primera nos muestra mostrar más cosas. Si le cambiamos cosas y guardamos, vemos que cuando generemos una nueva actividad de lectura, tendremos los campos que leer, actividad, la primera retroalimentación, una segunda actividad y una segunda retroalimentación. Para hacerlo más intuitivo para nosotros, recuadro de texto le ponemos actividad y en la retroalimentación le marcamos con y guardamos así actividad de lectura tendríamos que leer actividad una retroalimentación otra actividad y otra retroalimentación hemos duplicado o clonado el modo inicial activo de la lectura en uno nuevo en el cual consta de dos retroalimentaciones diferentes. Podemos llamarlo